Klik! Bideo jokoa! Ba, ba, azkarrago! Joder! Mandu hau ez da bilondo, eh? Berriz horrekin, betzara aspertzen! Beti berdin! Pilak izango dira, seguru, noiz aldatu genizkion azkenekoz. Pilak, bai. <laughs> ez dakit nola ez duzuen lortzen. Truko hartzea da. Ez dugun lortzen? Nork ez dugun lortzen. Ez duzun, esan nahi nuen. Ez egin pelikula. Hori izango da, gorrak gaude. Ez dugun ondo entzuten. Ezin da inzaila izan. Bea! Prest, guazen. Guazen. Hoppala, <laughs> Ikusten? Ea, beste bat. Eh, baina, baina... Etete, ez zainazkar, bakero. Nekaneren pertsonaiarekin jokatzean zer den jakinai baduzu, egin dezagun ondo. Bere motxila, zure bizkarrean sentitu behar duzu. Eta motxila hori noski, ez dago utxik. Asgeitezen! Azteko, estereotipoek baldintzatutako eziketa. Gizartearen begirada epailea. Gizonen seksualizazio etengabea. Klase guztietako erasoak jasateko arriskua. Presioak sortutako autoexigentzi suntxitzailea. Eta horrek guztiak eragindako kulparen zama. Pixatzen du ez da? Gehiago ere badago, baina asteko nahikoa. Orain bai, jolas zaitezke. Az gaitezen ba! Ka! Bueno, noizean behin galtzea tokatzen da. Ea orain. Barkatu, zera, morain ulertzen dut zergatik ezin duzuen pantalla hau pasa. Duzuen nor? Bueno, e, ezin dugun. Eh? Berdin du, pilak erostera noa. Behar dugu beste zer? Egin klik, eta bestearen azalean jarri.